自分が弱いってことはちゃんと分かってるんだまたワンパンで終わっちまったクソだね Can he find a worthy opponent at last? 圧倒的な力ってのはつまらないもんだ One Punch Man on Animax.